यार अगेन थ्री यार नीको आपके प्रति भी आवाज आना चाहिए गुड मॉर्निंग आप सबका अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता है पांचवें साल में हम लगातार स्वस्थ इंदौर की बात भी स्वस्थ इंदौर भी हो इन्हें कहते भूमिका अदा कर रही है जब हमने इसकी शुरुआत की इलेक्शन सर्वे फॉर्म की सत्या बहुत कम आज मुझे कहते हुए कह रहे हैं कि देश में जहाँ भी मेरा फॉर्म होता है इंदौर की अपनी गलत पहचान पर मैं सभी लोगों से अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार मुझे बहुत आनंद है कि इस बार हमारे टाटा स्टील बना है पिछले पंद्रह से बाहर बाहर आप हमसे जुड़े हैं भी

बीमारी पर देखिए कि डॉक्टर ने आराम की सलाह दी पर पूरी इस रनिंग मैरिज बैंड में नीरज की महत्वपूर्ण भूमिका जरा दोनों हाथों को लेकर तालियां लगाकर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ विशेषकर मीडिया के हमारे मित्र जो तो हमारी बात क्योंकि हमारी बात नहीं है ये इंदौर शहर की बात ही की बात है और इसलिए हमारी बात जनता तक पहुँचाती है उनको बोल दो क्या वाइट वही कर लेंगे भाई रुक जाना नहीं जाएंगे वाइट देख लिया है ना ये सुना ये रहना जैसे निकलेंगे वैसे जब लगाना रहना निकले वैसे जब लगाना शकील ट्रांसफर कर लेंगे ट्रांसफर कर लेंगे तू हाँ, कर लेंगे तुम्हें जाओ नीचे हो जाएगा हो जाएगा कौन कर लेंगे कर लेंगे जाना नहीं तो जाना बताइए या तो उस एंगल पे ले लूँ वो चेयर चेयर पे खड़े हो गए थोड़ा मेरा तो चालू अच्छा हो रही हो जाओ मैं नीचे हाँ आप नीचे निकल जाओ चेयर पे क्या ना हाँ, इधर तो कैमरा या आप क्रेडिट भी लेके खड़ा जाओ इनको दे दो माइक इनको दे दो भैया को ये ये ये आराम से हाँ, बहुत बढ़िया ये चेयर कोने में ले लो कोने से ले लो बस वही हाँ हाँ वही ठीक है सुनो ये और वो बन जाएगा वो वाला बाहर निकलते हुए हाँ।, हाँ। गिलासी के साथ जोनल हेड या नेशनल हेड वो